qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit ainsi dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famille, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Mais là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, il y a encore. Est-ce si que les problèmes, les problèmes ont bien ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu te bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante Alors on chante Alors on chante